ब्रह्मदेवाच्या पुत्राचं नाव आहे कली प्रगती माझी देवसेना मी तुझा भाऊ नाव घ्या नाव घ्या नाव काय घ्यायचं नवरबाला शेवटी आवच म्हणायचं निळ्या आकाशात चमचमणारे तारे मी आणि आकाशात चमचमणारे तारे नाव घेते मधुरा लक्ष द्या सारे वरण वरणावर तू तुपासार करू तुपासारखा आमचा जोडा गणेशरावांचं नाव घेते आता तरी वाज सोडा नाव घ्या नाव घ्या नाव काय घ्यायचं नाव घ्या नाव घ्या नाव काय घ्यायचं नवरं शेवटी आहोच म्हणायचं निया निया आभारात चमचमणारे तारे नाव घेते तनुजा लक्ष द्या सारे आत्रावळीत पत्रावळीत पत्रावळीत भात भातावर वरण वरणावर तूप तुपासारखं रूप रूपासारखा आमचा जोडा महेशरांचं नाव घेते आता आमचा वाट सोडा ते निकिता लक्ष्मी सारे आत्रावळी पत्रावळी पत्रावळी भात भातावर वरण वरणावर रूपासारखा रूप रूपासारखा आमचा जोडा रोहितचं नाव घेता आता तरी आज सोडा या ना बाळा आता भारी नाव घेतलं तिने नाही नाही तुझं कसं सोडणार कसलं भारी नाव घेतलं तिने

नक्या वाड्याला चार खा दसऱ्याच्या घरी जन्मले राम राम गेले पंधरा रुपये आणले पंधरा पंधरा रुपयाची आणली साडी माहेरी घडी मोडली नेसली साडी गेले सासरच्या घरी कमरेला किल्ल्या उघडली खोली खोलीला भिंत भिंत आता मी कपाट कपाटाला खाट खाटेवर गादी गादीवर उशी उशीवर परात परातीत ताट ताटात वाटी वाटीत भात भातावर तूप तुपासारखा रूप रूपासारखा जोडा पंढरीला चंद्रभागेचा वेडा चंद्रभागेच्या तिरी बायका म्हणतात नागे पोरी नाकाय झुंकायचं हल्दी कुंकू मोलाचं कुंकू ठेवायला चांदीचं तबक त्याचप्रमाणे अत्तरदाणी शोभते सुबक बसायला चंदनाचा पाठ जेवायला सोन्याचं ताट खायला मोत्याचं घास भाषेचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास हातात चुडा पायात जोडवी ही सौभाग्याची खून आशिष रावांचं नाव घेते सुधाकर पाटलांची सून दादा तू पण घेतो ते बरी नको माझी पोरगी छान आहे जमलेत सगळे पाटलांच्या दारात प्राचीचं नाव घेतो घुसू द्या मला माझ्या घरात खानापूरला येताना येतो धायरीच्या पुलावरून ऐका ऐका खानापूरला येताना येतो आयरीच्या पुलावरून राजश्रीला नसती दिली तर आणली असती पळून खाऊन घे पहिले कसा घेऊ नको खाऊन घे तोंडात नको ठेवू खाऊन घे बस केकात केक चॉकलेटचा केक काजलचं नाव घेतो लाकात एक हसू नको तुला पण आहे हा तुला पण घ्यायला लागणार घ्या सनई चौगुडा वाचतो सप्तसुरात अक्षरावांचं नाव घेते खंडाळ्यांची लेख निंबाळकरांच्या घरात जिंदगी बेचव झाली टेस्टी प्रेमाच्या मजाचा फूल जिंदगी बेचव झाली टेस्टी प्रेमाच्या मजा फूल पूजाला बोलत होतो मी अनलिमिटेड बॅलन्स टाकून तू बोल तू बोल कविता माझं नाव आंबोली माझं गाव गावात बांधली माडी त्यावर नेसली साडी साडीला लावला साप राम माझा बाप दारात होती जाई रमीला माझी आई पाण्यात होती नाव यश माझा भाव याच्या हातात मेणबत्ती समीरचे नाव घेते मी यांची सौभाग्य होती हा आजची त्याची आ <laughs> आनंदरावांचं नाव घेते बुलेट आणि पैसा लोक गाड्या घेतात बुलेट आणि अव्हेंजर माझ्या मेहनत सुरा माझी बायको पण जाम डेंजर पत्रावळी पत्रावळीवर भात भातावर वरण वरणावर तू तुपासारखं करू कृपासारखं जोडा नरेंद्र यांचं नाव घेते आज तरी आमची वाट सोडा कोरोना आला म्हणून कॅन्सल केले वरात आणि शिनेला घेऊन आले लवकर या घरात प्रेमाच्या चौकात किती पण फिरा शोधून नाही सापडणार करिश्मा सारखा हिरा दिवस रात्र खेळत होतो मोबाईलवर पबजी दिवस रात्र खेळत होतो मोबाईलवर पबजी तुम्हा सर्वांच्या समोर सांगतो प्रत्यक्षाची घेईन आयुष्यभर काळजी साडी घालते फॅशनची पदर लावते साधा गोपाळरावांचं नाव घेते ते माझे कृष्णमितांची राधा काचेची वाटी काचेच्या वाटीत गाजराचा हलवा तेजस्विनीचं नाव घेतो माझ्या सासूबाईला बोलवा गुलाबाचे फुल वाऱ्यावर लागते डुलू दिवसभर चालू असते सोमराजची गुलू गुलू माणसं खूप हौशी देवीश नाव घेते लग्नाच्या कुणाला कुणाला माझा आवडता कलर ब्राऊन शुभांगी उर्फ प्रज्वलीचं नाव घेतो अख्ख्या भारतात लॉकडाऊन नवीन आयुष्याच्या नवीन नवीन गाणे भालेरावच्या घराण्यात आशुतोषची राणी आणि चौगडा वाजे सुरात निलेश रावांचं नाव घेते क्षीरसागरांची लेख चेडे पाटलांच्या घरात